به نام خدا مخاطب ما در این ویدیو افرادی هستند که بیش از پنج سال حضور غیر مجاز در کشور ترکیه داشتند یعنی پنج سال بیشتر از پنج ساله که به صورت غیر مجاز در ترکیه زندگی می کنند ما الان در ماه فوریه هستیم از دوم مارس 2016 یعنی در ماه آینده طبق عفو جدیدی که صادر شده مبلغ جریمه این افراد که در حال حاضر حدود 6500 لیر هستش کاهش پیدا خواهد کرد حالا این خارجی اگر اهل ترکمنستان باشند این رقم 300 لیر میشه ولی واسه سایر کشورها که کشور ایران هم ایران هم جزو این هستش قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان این مبلغ جریمه از 6500 لیر به 2000 لیر خواهد رسید این فرصت خیلی خوبی هستش واسه عزیزانی که این مدت بدون مجوز در ترکیه زندگی کردن قطعا از حقوق شهروندیشون از حقوق شهروندیشون 100 درصد این مدت بی بهره بودند ازدواج نمیتونستن بکنند واسه بچهشون اقامت نمیتونستن بگیرند از کشور نمیتونستن خارج بشن و سینه یه فرصتی هستش که از این عفو استفاده کنن و بعد از دوی ماه مارس 2016 بتونن خروج کنن و به جای 6500 لیر 2000 لیر پرداخت بکنند موفق